qui consistait en fait à essayer de donner à, un enseignant la possibilité de faire comprendre à ses étudiants euh, les difficultés de euh, téléopérer un robot qui serait sur Mars, pour faire, euh, faire simple, le pitch Donc, ben, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté Il va y avoir la transmission, le délai de transmission, le fait qu'on n'est pas juste à côté, donc on ne peut pas remettre le rover euh, dans, une position euh, propre, mais euh, si on le met dans les cailloux, il va devoir s'en tirer tout seul. On ne pourra pas venir l'aider. et puis il y a tout ce qui va être intelligence de la mission. Comment est-ce qu'on va pouvoir lui donner les ordres qui vont bien Comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer que les ordres qui ont été transmis vont bien être effectivement effectués Et quels vont être les rapports euh, qu'on va pouvoir retirer des données. Donc, euh, comment on va pouvoir exploiter après les données qui vont être retournées par ce robot Donc euh, là, c'est le use case, c'est un petit peu ça. Le principe, c'est on a essayé de, mettre en place, de réfléchir à comment l'enseignant va pouvoir travailler avec ses, ses étudiants. Donc la première chose, c'est de démontrer effectivement euh, les difficultés, donc euh, le lag, euh, le fait de, pouvoir planter le robot et de ne pas être capable de le récupérer. une contrainte qui a été explicitée par la responsable du projet qui était que elle fait, la responsable du projet, avec qui on a communiqué avant le projet, a présenté le, elle a un problème, c'est qu'elle a, son robot, son système de développement qui est assez compliqué à mettre en place. Et quand elle, il faut qu'elle aille dans les classes pour le présenter, elle ne peut pas le confier à des professeurs. Mm. Euh, qu'ils qui l'utilisent ou qu'ils l'installeraient chez eux ou donner les plans pour qu'ils le montent en achetant par exemple à des portes qui sera à l'autre bout euh, du monde. Donc il, elle voulait un système où euh, en gros une fois que le, robot est fait, il n'y a rien à installer. le, système fonctionne. Quoi. Donc ça c'était une des contraintes qui a été maîtrise dans le projet. Donc cette, cette, capacité en fait à démontrer les problématiques de façon simple aussi bien du côté de, l'enseignant que du côté euh, des, élèves, va permettre d'expérimenter autour de ça. Et donc, en fait, si on, suit un petit peu le, principe de la classe, on va pouvoir donner aux enfants une tablette, ils vont se connecter au robot, ou euh, un téléphone portable, ils vont se connecter directement au robot, et le, le <coughs> robot va leur renvoyer une interface, et cette interface, ils vont pouvoir interagir directement avec. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont se rendre compte des problématiques euh, d'interaction à distance. Voilà. Alors comment on a fait notre, euh, notre petit jeu En fait, on s'est euh, appuyé sur un petit capteur qui contient directement un serveur web. Et ce serveur web, ben, on l'a programmé pour interagir avec la brique Lego, cette grosse brique-là. Donc on a un programme dans la brique Lego, on a un programme dans le web server, et les deux vont communiquer. Et ce qui va permettre, en fait, de complètement finir la boucle de, réaction entre l'interface et le robot, et donc l'environnement. Et donc on a le, device user, qui va être euh, un téléphone, une tablette, un ordinateur. On se connecte par le Wi-Fi directement sur le petit serveur. Le serveur, lui, va se charger en fait de la gestion du robot. Et le robot, lui, a une petite intelligence pour récupérer les ordres et il répond. Donc en fait, on a deux, programmes, le serveur et le rover. Et donc, euh, bah, là, euh, la petite, photo qui nous permet en fait de donner à voir à ceux qui vont voir la présentation directement. L'interface. Alors l'interface, on a voulu la faire très très simple, et c'était d'ailleurs un choix de l'enseignant qui, qui, avait soumis ce projet. Cette interface, en fait, elle a la possibilité, au travers d'un petit contrôle panel, de pouvoir euh, directement téléopérer le, robot. On a euh, les données qui arrivent, donc on va savoir si le capteur de contact est en contact avec quelque chose ou pas. On va pouvoir avoir la couleur du capteur, euh, de couleur, et la distance en fait à l'obstacle vue par le capteur donc c'est les petits capteurs qui sont là. Donc ici on a un capteur ultrason, ça fonctionne comme les chauves cest c'est-à-dire que ça va crier très fort ici, et hop, ça va réentendre. Ici on a un capteur de couleur, ici un capteur de pression. Quand on appuie dessus, en fait, on va déclencher la lecture du euh, capteur de couleur, ce qui nous va nous permettre de pouvoir tester un échantillon. Donc avec euh, ce petit moteur, on va tester la proximité à l'obstacle et on va tester la couleur de l'obstacle. Et donc le tout fonctionne complètement en autonomie. Vous voyez, il n'y a pas de... Il y a juste une batterie dedans et basta. Voilà. Et euh, ben, donc euh, on, va, on, va, on a développé une interface web qu'on a embarquée directement dans le petit, euh, petit serveur qui est là. Donc on va pouvoir en faire une petite, démonstration. par terre. Donc là, j'ai l'interface web qui est... Euh, là, on la voit sur un iPad, par exemple. Et euh, on peut très bien la lancer sur l'ordinateur. Alors c'est peut-être ce que je voudrais faire pour que vous puissiez voir beaucoup. Je clique euh, et voir la réponse du... avec euh, la couleur dessus. Voilà, donc on voit l'interface. Donc c'est euh, marrant parce que c'est comme euh, un, un, Raspberry, hein, c'est un, un, serveur web. Donc si je clique, euh, par exemple, sur avancer, normalement le logo, le, le, le logo, va avancer. Voilà. Je peux lui demander de lever, je vais demander de s'arrêter. Et déjà on voit le fait du, temps de latence qu'il y juste avec, avec le Wi-Fi. Donc on va reculer. Plus longtemps. Voilà. Et on s'arrête. Le, temps de latence. Donc le problème qu'on va avoir quand on, on, un robot sur Mars, c'est pourquoi on n'a pas un gars avec un joystick qui est à Toulouse et qui dirige son robot. On peut le modéliser en, en tenir compte par exemple, là j'ai mis un temps de latence de 3 secondes. Et si je demande au robot de reculer, et eh ben déjà on attend, on recule, et voilà. Euh, au niveau des retours, on a deux capteurs, en Asie. donc un capteur qui... Enfin, on a trois capteurs. Un capteur qui va nous dire si euh, on a tapé sur quelque chose. Donc, là, si euh, on appuie dessus, donc on a un temps de latence, et là voilà, contact, donc on sait qu'on s'est arrêté. Il y a un capteur qui nous renvoie la couleur qui est en cours d'implémentation, et un capteur ultrason qui fonctionne, alors normalement là il devrait bouger, voilà. Euh, on peut régler, euh, ça c'est le seuil, c'est pour la, caméra, euh, rotation, ça ça va être pour, le, la stratégie. Donc ce qu'on voulait mettre en avant aussi, c'est, vu qu'on quand on a un temps de latence, si on ne veut pas tomber dans un trou, il va falloir qu'on puisse dire au robot si tu vois un obstacle ou un trou, alors il faut s'arrêter. Par exemple, c'est une des stratégies, on peut lui dire si tu vois un obstacle, arrête-toi. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il s'est arrêté Il faut qu'on redonne un ordre, c'est un peu lent. Donc euh, on a une autre stratégie qui serait contourner euh, bah, qu'on l'obstacle, ou alors tourne d'un certain angle, qu'on va arriver ici, et puis euh, avance de nouveau, jusqu'à ce qu'il y ait un autre problème. Et euh, les deux stratégies, ont posé les, Ok, donc je passe à la dernière slide, qui doit être la slide de remerciement. <laughs> oui, c'est ça, donc c'est... ah, je ne suis pas sur le ah, l'anglais. C'est voilà, ah, euh, donc ça c'est ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas, enfin ce qui est en cours d'implémentation, c'est à voir. Euh, et donc euh, l'équipe et les remerciements. Donc si vous avez des questions, ou si les membres de l'équipe ont quelque chose à dire. On s'est bien marré. Peut-être un dernier point, le robot tweet aussi. Ah, ah oui. Le robot, si on met un temps de latence très long, le robot peut donner sa position, euh, euh, pas sa position, mais euh, dire bah, ça y est, j'ai fini mon action, je suis en attente de recevoir un nouvel, nouvel ordre. Ah. c'est déjà. C'est déjà sur Le code sur hein Et c'est sur Cassie. Je te donnerai tout ce qu'il faut. Ça va être super notre question D'autres Fort ou ici Fort. Euh, ma question la suivante, c'est au niveau de la latence, pourquoi on ne peut pas régler la latence qui est euh, réelle, c'est-à-dire qui. Euh, sur Mars, Mars. Quand, le robot est sur Mars, il a une forte latence. Pourquoi ici, euh, en fait, on peut pas mettre cette latence le, but, c'est que ce soit utilisable sur un TP, euh, enfin une forme de TP de heure et demie dans une école. Donc euh, si on met un temps de latence d'un an et demi ça risque d'être un peu difficile de, visualiser le truc. Là, on a mis un slide. il peut être envisageable de remplacer ça par une case, on tape le temps qu'on veut. Déjà, au bout de 3-4 secondes de temps de latence, ça devient très pénible à manipuler. On s'aperçoit vraiment des, grosses difficultés, donc ça euh, ça sert à rien d'aller euh, vraiment à 10-15 minutes. <laughs> Une autre question oui.